to daga ƙarshe abu ɗaya ne nake so tsaya kan shi shine abin da ya faru a jihar sokoto na wannan mata da ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abin ko daɗin ji babu don da ya saurari magana ta zagi ne ƙarara irin zagin da ba za ka wa ba wani mutum a duniya zagi ne karara a shaliya wanda ya muni kwarai da gaske wannan al'amarin kuma dukkan musulmin duniya duk inda yake idan ya saurari wannan kalma da ta hoto daga bakinta zai ce abin da aka yi mata an yi daidai an yi daidai saboda ya kamata shugabanni imma na nasariya imma shugabanni na gargajiya su iya tunawa su ma dai kansu suna cin gajiyar manzo Allah ne domin in ɗan siyasa ne wanda yake ɓangaren arewaci ɓangaren arewaci to idan ya tashi kamfe za ga da suna annabi ne yake baza wato abin da yake so ya samu ya kama kallin shi kalli wanda zai baza ya kamo yana baza kallin nashi da sunan manzan Allah da sunan musulunci amma bai kamata ba har a ce an waye gare ka shi wani daga cikin shugabanni imma na nasariya imma masu rawanin gargajiya su ce wai sun yi Allah wadare da abun kar su bance fa zagin manzo Allah ba daidai yake ba da zagin sauran mutanen duniya ya kamata su yi karatun tanutsu su yi karatun tanutsu kar su yi ka auna manzo Allah da sauran mutane akwai wanda suke ga a ɗaukar doka ma a hannu ba daidai bane to ya kamata a iya rabewa doka tsakanin wani mutum da wani mutum ta sha bambam da taɓa janibi na manzan Allah ya kamata sarakuna su iya gane wannan kuma in ba sani ba su yi ka sauraron abin da malamai suke faɗa idan ka zaki manzan Allah idan aka kashe mutum to na gane gurin babu wani magana wani ɗaukar doka saboda sai a diba a littattafai na musulunci menene matsayin zagin manzo Allah a zamanin manzo Allah abin ya abku haka in ya abku da aka yi annabi ya yi faɗa akan abu makalla hadisin abdullahi dan abbas ya cikin sunan na abi dawud da sunan na ibn maja da dai sauran tafai na hadisi hadisin bawan allah nan makaho wanda shi makawan yana da wata baiwan shi ta zagi manzo Allah ya mata kashe ya ce karki kara ta kara zagi manzo Allah ya mata kashe ya ce karki kara da ta zagi manzo Allah sai ya sanya wani abu mai kama da mashi ya ɓirme ta ta mutu ya zo ya ga manzo Allah manzo Allah ce jininta ya zuba a ƙasa banza hadisi ne karara duk malamai sun san shi manzo Allah bai mai ba hada me yasa bai ce mai ba ka dauki ba doka me yasa ka dauki doka a hannunka manzo Allah bai ce mai haka ba saboda ya kamata a yi karabewa dan masu fakewa da cewa ba a daukar doka a hannu babu musulmin zai yarda a musulunci mutum ya dauki doka a hannun shi tunda akwai shari'a an ajiye shari'a a ƙasa akwai dokoki ko da ba na musulunci ba ne ba ba ka iya bazawa ka yi wato gaba gaɗi to amma abin da ya shahi manzo Allah bar daidaita shi da sauran wato mutane wannan abu ne marasa daɗi kuma irin waɗannan abubuwan zai iya wa ya jayi wa duniya hushin Allah duniya gaba ɗaya ba wai maganar ba ko kasar Najeriya ko mu da muke makwabta da ita Nijar ko Chadi ko Cameroon ko wata ƙasa makamancin a duniya gaba ɗaya billahi allazi la ilaha illa irin waɗannan abubuwan za su iya cunkulowa duniya bala'i ana cunkular Allah a waɗannan lokutan abubuwa da dama yanzu ba fi ba sati guda wata baiwar Allah a nan lagos a lagos wata baiwar Allah aka ba ta miliyan guda da rabi ta yi jima'i da kare ta yi jima'i kare ya neme ta ta yi bidiyo su wanda suka ba ta kudin ta yi bidiyo suka sa ta ta yi bidiyo ta dora a cikin midiya duka waɗannan abubuwa ne wanda ake so a fusanta Allah a sa bala'i kulle ya kama mai duniya a sa musiba kullum ta yi ka samun duniya a gaskiya wannan baiwar Allah abinda za mu ce cin mutuncin da ta yi ta ƙona mana zukata Allah saka mana tsakaninmu da ita Allah ya isa duk musulmin duniya Allah zai saka mai ƙona mana zukata da ta yi ko shakka babu babu jin daɗi babu daɗin sauraro da ta furta da bakinta sai dai bisa larura iya cewa an zagi mamansa Allah a bisa larura wannan shi ne ɗan abin da zan faɗa Allah ya mana gafara gaba ɗaya sannan kuma dukkan musulmin duniya su yi Allah wadare da wannan abin da ya faru ba su ce abin da aka yi ba an ɗauki doka a hannu ba a yi ba daidai kamata su diba girman manzo Allah ya wuce dukkan girman kowane halitta a duniya assalamu alaikum warahmatullahi